Magandang araw! Ito pa mga resulta ng mga lotto draws mula kaninang umaga at ngayong hapon. Mahalagang paalala lang po, huwag pong ibibigay o ipagkakatiwala ang inyong numero o ticket kahit kanino at kayo po ay dapat 18 taong gulang o higit upang makapaglaro ng lotto.